स्मार्टफोन मार्केट की बात की जाए तो वीवो एक ऐसा नया फ़ोन लेकर आया है जिसका नाम है U10 जो आज हमारे साथ है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है रीज़न ये है कि इस फ़ोन में ऐसे कई सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं जो इसे मस्ट बाय और वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं तो क्या हैं ऐसे फीचर्स आइए जानते हैं नंबर एक डिस्प्ले और डिज़ाइन अब इस फ़ोन को देखते से ही मैं कह सकता हूँ कि इसका डिस्प्ले काफ़ी शानदार है इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और डिज़ाइन के मामले में भी इसको फुल मार्क्स मिलते हैं क्योंकि इसमें इतना बड़ा डिस्प्ले आता है और इसका बैक भी काफ़ी फैंसी है अब अगर डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये एक 6.35 इंच का हेलो फुल व्यू डिस्प्ले है जो 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देता है जो वाकई में काबिल तारीफ है अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो इस डिस्प्ले में आपको वीडियोस देखने में काफी मजा आएगा नंबर दो पावरफुल बैटरी अब देखिए अगर मैं इस फोन का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इस बजट में एक अच्छी बैटरी जरूर चाहिए जिसके चलते इसमें 5000 हजार मिली एम की बैटरी है साथ ही साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी आता है जिसका मतलब है ये बैटरी काफी जल्दी चार्ज होगी ये फोन एंड्रॉइड नाइन पर based fun touch O S पर रन करता है और इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिल रहा है साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग फिंगरप्रिंटिंग और फेस एक्सेस भी मिल रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर फ़ोन के बैक में दिया गया है जिसका मतलब है कि ये फ़ोन आपके फिंगरप्रिंट और फेस डिटेक्शन दोनों से ही अनलॉक हो सकता है नंबर तीन ट्रिपल कैमरा अब अगर इस फोन के कैमरे की बात की जाए तो एक नहीं दो नहीं तीन कैमरे आपको मिलते हैं जिसे वीवो कहता है ए आई ट्रिपल कैमरा जो की काफी बेहतर है इसमें तेरह मेगा का मेन कैमरा आठ मेगा का सुपर वाइड एंगल कैमरा और दो मेगा का डेप्थ कैमरा मिलता है बात करें फ्रंट कैमरे की तो ये 8 मेगापिक्सल का है ये कैमरा आपको एक बेहतरीन सेल्फी क्लिक करने के काम ज़रूर आएगा रियर कैमरे में आपको A filter backlight H portrait bokeh slow motion time lapse photography A beauty और फ्रंट कैमरे में A I filters A beauty जैसे फीचर्स मिलेंगे अब चाहे लैंडस्केप फोटोग्राफी की बात हो सेल्फीज की बात हो या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात हो इसका कैमरा सिस्टम हर मामले में 10 आउट ऑफ 10 है गजब का गेमिंग परफॉर्मेंस अब अगर गेमिंग की बात की जाए तो वीवो यू में आपको अल्ट्रा गेम मोड मिलता है जो आपकी सारी गेमिंग की जरूरतों को पूरा करेगा साथ ही साथ ये फोन हल्का भी है जिसका मतलब आप इसे काफी टाइम तक इस फोन के साथ गेमिंग कर सकते हैं वीवो यू तीन वेरियंट में आता है तीन जीबी रैम और बत्तीस जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस आठ हजार नौ सौ नब्बे रुपए है तीन जी रैम और चौंसठ जी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस नौ हज़ार नौ सौ नब्बे और चार जी रैम और चौसठ जी स्टोरेज वाले वेरिएंट आपको दस हज़ार नौ सौ नब्बे रुपए में मिलेगा so to sum it all up एक पावरफुल प्रोसेसर एक शानदार बैटरी वंडरफुल डिस्प्ले और ट्रिपल कैमरा सेटअप जो आठ हज़ार नौ सौ नब्बे रुपए में मिल रहा है वीवो यू टेन को वाकई में एक good value for money phone बनाता है